Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացինք for each ֆունկցիայի մասին, որը հնարավորություն է տալիս մի հատ ֆունկցիա կանչել ամեն անդամի համար, որը կամ ամեն արժեքի համար, որը գտնվում է մի հատ զանգվածի մեջ։ Մենք նաև ունենք map ֆունկցիան, որը վերադարձնում է մի հատ նոր զանգված, որը ունի նույն չափը ինչպես որ հին զանգվածը, բայց իր արժեքները, իր անդամները ինչ որ մի քայլերով, ինչ որ մի ալգորիթմով փոխված են հին արժեքներից, հա, ստացել ենք հին արժեքներից ինչ որ նոր արժեք դրված ուրեմն այդ նոր զանգվածի մեջ եւ map ֆունկցիան ուրեմն վերադարձնում է մեզ այդ նոր զանգվածը։ Հիմա եկեք խոսանք թե ինչպես կարելի է ֆիլտրացնել մի զանգված, okay? Եկեք պատկերացնենք մենք ունենք ուրեմն մի հատ զանգված, որի մեջ կան տարբեր թվեր։ Ну ասենք թե 7 99, 22, 34 ինչ որ 93, հա, եւ 101։ Ասենք, ուպ 101։ Okay, ունենք ուրեմն զանգվածը, ինչպես կարող ենք ուրեմն ֆիլտրացնենք, այսինքն հանենք բոլոր արժեքները, որոնք որ նու կենտ են։ Այսինքն մենք ուզում ենք պահենք միայն զույգերը։ Դե եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը դա կանի։ Ուրեմն let filter function Ուրեմն այդ այս ֆունկցիոնը վերցնում է ինչ որ մի զանգված, ինչու ենք վերցնում զանգված եւ ուղակի հենց այս զանգվածի վրա չենք աշխատում, որովհետեւ ամբողջ նպատակը ֆունկցիայի նա է, որ ինք իրան կարողանանք նորից եւ նորից օգտագործել։ Եվ երբ որ մենք տալիս ենք ուղակի մի հատ ընդհանրապես այսինքն կախվածություն երբ որ մենք չենք ստեղծում s filter-ից եւ s array-ից այդ ժամանակ մենք s filter ֆունկցիան կարող ենք օգտագործենք ցանկացած զանգվածով եւ ոչ միայն հենց դե այս զանգվածով, okay։ Դենց օրվակի կասենք ինչ որ ինչ որ մի զանգված, կարևոր չի որը, թե դա A-ն է, թե որն է, գալիս մտնում է այստեղ։ Եվ իրան հիմա եկեք ֆիլտրացնենք։ Ինչպես ֆիլտրացնենք, եկեք ստեղծենք մի հատ նոր զանգված, filtered r, որի մեջ մենք կդնենք բոլոր այն արժեքները, որ մենք ուզում ենք պահենք, ոչ թե գցենք աղբ։ Եվ այդ նոր filtered array-ը մենք կվերադարձնենք։ Այսինքն մեր ֆիլտրի այս ֆունկցիայի ամբողջ նպատակը նա է, որ ստանա մի հատ զանգված եւ վերադասնի մի հատ նոր զանգված, որը ունի միայն այն արժեքները, որ մենք ուզում ենք։ Okay։ Լավ, ուրեմն հիմա պետքա ուրեմն պատտվենք այս զանգվածով։ Դե կարող ենք while-ով պատտվենք, բայց իհարկե ինչպես հիշում եք, կա մի հատ ավելի հարմար մեխանիզմ for each։ Ահա, հիմա այս for each-ին տալիս ենք մի հատ function, Եվ ինքը ուրեմն պատտվում է ամեն արժեքով եւ հիմա ստեղ եկեք դնենք ինչ որ մի լոգիկա։ Դե հիշում եք, մենք ուզում ենք պահենք զույգ արժեքները, նենց որ եթե if եթե ստրուկտուրա ենք ստեղծում եւ ասում ենք, եթե ուրեմն val-ը modulo 2 հավասար է 0-ին, այսինքն սա եթե մնացորդը բաժանելով 2-ին դա 0 է, ուրեմն նա զույգ է, չէ՞, կետ չի։ Միայն այդ դեպքում մենք պետք է ուրեմն filtered array-ի մեջ ինչ որ միտեղ դնենք val, բայց ինչ տեղ, ինչ ինդեքսի մեջ։ Մենք մեզ ինդեքսա պետք։ Դենց որ եկեք ստեղծենք այդ ինդեքսը i, եկեք ասենք, թող լինի այստեղ եւ ամեն անգամ ուրեմն մենք այդ նոր զանգվածի մեջ ինչ որ արժեք տնենք, իր ինդեքսը մի հատ առաջ տանք, որ հաջորդ արժեքը այդտեղ գրվի, հետո էլի առաջ տանք։ Այսինքն հիմա ստեղանում ենք i-ը հավասար է i+1 որը իհարկե մենք նաև կարող ենք գրենք այսպես, հավ, պլյուս հավասար է 1։ Էլի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ i-ը հավասար է i պլյուս 1, դա սա և սա նույն բանն են, okay, Եվ ահա խնդրեմ, երբ որ ուրեմն, այսինքն filter array մեջ միայն կդնենք զույգ արժեքները եւ վերջում եկեք վերադարձնենք filtered array-ը։ Ահա։ Հիմա եկեք ստուգենք, սա կաշխատի արդյոք թե չէ, alert ենք անում, եւ filter-ը pass տալիս a-ը։ Եկեք փորձենք run։ Մի րոպե, ինչ որ մի բան ստեղ չաշխատեց։ Եկեք տեսնենք ինչ։ Ամեն արժեքի համար դա val է։ Ուրեմն modulo 2, եթե արդյոք 0 է, filtered r դա սա է, չէ՞։ Filtered r դա սա է։ Իր համապատասխան էս i-ը, օ, i-ը պետքա սկզբից 0 լինի։ Oops, Այսինքն ինչ է ստացվում, i-ը undefined էր, հետո undefined-ին փորձում ենք գումարել 1։ Դե undefined-ը չենք կարող թվով գումարենք, չէ՞։ Դենց որ undefined գումարած 1, ելի ստանում ենք մի հատ ուրիշ բան, որը նշանակում է թիվ չի, նանա կոչվում։ Կարճ ասած, ոչ իման չէր աշխատում։ Այ հիմա եկեք նորից տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ահա, ուրա աշխատեց։ Okay, շատ լավ, 22 34, ահա, եւ այլն։ Հիմա եկեք ստուգենք լրիվ ուրիշ զանգվածի, զանգվածով, ոչ թե A-ով, այլ մի հատ ուրիշ զանգված ստեղծենք, եկեք չգիտեմ 2 55 99 86 եւ չգիտեմ 12, հա? Տեսնենք աշխատի։ Աշխատի։ Այսինքն ինչ է ստացվել, էլի մենք ստեղ միացած շատ սիրուն ֆունկցիա ենք գրել, որը վերցնում է ցանկացած զանգված եւ վերադասում է մի հատ ուրիշ զանգված, որը այդ ֆիլտրած միայն իր մեջ ունի ուրեմն զույգ արժեքները են տրված զանգվածից։ Շատ լավ։ Okay, Ամեն ինչ լավ է, բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա։ Եթե մենք ուզենայինք մի հատ էլ ֆիլտր ստեղծեինք, որը ստանում է մի հատ զանգված, բայց վերադարձնում է միայն կենտ արժեքները, հա, այդ նոր զանգվածի մեջ։ Օ-օ, մենք պետքա այս ամեն ինչը նորից կոպի անենք, այս ամեն ինչը նորից paste անենք, երևի անուններն է գրե փոխենք, դարձնենք filter չգիտեմ, զույգերը, հա, even, այսել filter odd, հա, այսինքն կենտ, եւ սա դարձնենք ուրեմն եթե կենտ է։ Նայեք ինչքան կոդ ենք մենք կրկնում, որպեսի ընդհանրը այս մի հատ տողը փոխենք։ Ըհ։ Կարող ենք անենք ավելի հետաքրքիր, ավելի խելացի բան։ Ну, կարող են, կարող ենք այդ լոգիկան իրականում փաթաթենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, որը մենք տալիս ենք filter-ին։ Ոչ թե այդ լոգիկան հենց դնենք filter-ի մեջ, այսինքն եկեք այս ամեն ինչը հանենք։ Եվ ստեղ ուրեմն բացի զանգվածից թող ինքը վերցնի մի հատ function։ Եվ այդ function-ին ուրեմն մենք կտանք արժեք եւ կասենք function ջան, պահենք այս արժեքը, թե չէ։ Այսինքն true թե false։ Եթե true ասի կավելացնենք նոր զանգվածի մեջ, false ասի չենք ավելացնի։ Okay, դե եկեք փորձենք։ Ուրեմն fun val Ահա, այսինքն եթե այս ֆունկցիայի արժեքը լինի true, մենք ավելացնենք այդ նոր զարգացի մեջ, եթե լինի false, չենք ավելացնի։ Ահա, իսկ հիմա եկեք օգտագործենք այս function-ը, ուրեմն filter եկեք անենք մի հատ զանգված, նո եկեք հենց a-ն է filter անենք, ինչու՞ չէ, pass ենք տալիս մի հատ function, որը մեզ տալիս է մի հատ արժեք, val։ Հիմա մեր գործը ստեղ որոշել, ուզում ենք այս արժեքը, թե չենք ուզում։ Հիմա եկեք ասենք թե միայն ուզում ենք պահել զույգ արժեքները։ Այդ ժամանակ անենք, եթե return val modulo modulo 2 հավասար է 0, սա վերածվում է boolean, չէ՞։ Սա ուրեմն կբաժանի արժեքը 2-ով, մնացորդը կստուգի արդյոք 0 է թե չէ, եւ եթե 0 է վերածվում է true, եթե ոչ false այդքան բան։ Այսինքն այս filter ֆունկցիան կվերադառնի մի հատ նոր զանգված, որի մեջ միայն կլինեն զույգ արժեքները տրված ֆունկցիայի։ Եկեք փորձենք։ Let uh, a2 ասենք, թե հիմա alert անենք, alert a a2։ Տեսնենք ճիշտ է աշխատում։ Այո։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք միատել իրան կանչենք, միատ լրիվ ուրիշ պոտենցիալ զանգվածով, ասենք a3 թող լինի, a3, միատ լրիվ ուրիշ զանգվածով, ասենք թե 8 ես իմ ինչ, ես իմ ինչ, 1000 ինչ-որ եսի մեջ և եսի մեջ։ Եվ լրիվ ուրիշ լոգիկայով, վալը քանի որ ավելի մեծ է, քան 10։ Okay, տեսեք նայեք ինչքան բան փոխվեց։ Լրիվ ուրիշ զանգվածի վրա մենք ուզում ենք ֆիլտրացնենք լրիվ ուրիշ լոգիկայով։ Բայց մեզ ընդհանրը այսքան ինֆորմացիա է պետք։ Մնացած այդ loop-ը, այդ եթե ապա եկեք ավելացնենք այս նոր array-ի մեջ, այդ սաղ լոգիկան փաթեթավորված է, մեր մի հատ սիրուն filter ֆունկցիայի մեջ։ Հիմա եկեք ուրեմն մի րոպե հանեմ որ ուղղակի հեշտ երևա։ Okay, հիմա եթե մենք alert անենք A3-ը, ինչ կստանանք։ Ահա, խնդրեմ, բոլոր արժեքները, որոնք որ 10-ից ավել են, այսինքն 8-ը 8-ը 3-ը եւ 7-ը հանեցինք։ Այս ինչ հարմար բան է, չէ՞։ Հիմա տարարա կա մի հատ filter ֆունկցիա, որը արդեն ստեղծված է։ Աստեն ոչ JavaScript լեզուն մեզ տալիս է։ Նույնպես ինչպես որ for each-ը, նույն ձևի ինչպես որ map-ը, մենք նաև ունենք filter։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք a.filter, պաստանք իրան մի հատ function, որը կվերցնի մի հատ արժեք, val, հիմա այս ֆունկցիան կկանչվի ամեն արժեքի համար, այս զանգվածի եւ մեր գործը վերադարձնել կամ true կամ false։ True նշանակում է պահի եւ ավելացրու այդ նոր զանգվածի մեջ, false նշանակում է միարը։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք ուրեմն սա ֆիլտրացնենք, ասենք թե բոլոր արժեքներով, որոնք որ չգիտեմ 90-ից ցածր են, where val is less than in 90, հա, երբ որ val-ը ավելի քիչ է, քան 90։ Սա էլի եմ ասում, չի փոխում տրված զանգվածը, նա ստեղծում է նոր զանգված այդ ֆիլտրացած վիճակ վիճակում Այսինքն հիմա ես ստեղծենք let a2, ասենք թե, հիմա եթե մենք alert անենք a2-ն, տեսնենք ինչ ենք ստանում, 7, 22, 34 և նորից 22, որտև 22-ն երկու անգամա։ Ուրեմն 93-ը և 101-ը վիլտրացվեցին, դուրս եկան, որովհետև իրանք ավելի քիչ չեն, հանց 90։ Ահա, և ստեղ ծանկացած պայման կարող ենք դնենք։ Իսկ հիմա եկեք կպցնենք իրար, Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ուրեմն ունենք people, մարդիկ, որը մի զանգված է։ Իր մեջ կա object, որը կա անուն, name Joe, Ո, Joe, age տարիք, Joe-ը քանի տարեկան, ասենք է 34, հա? Հետո մի հատ է object ունենք, <clears throat> որը ունի name Mike, որը ունի տարիք 22 ասենք թե, եւ ունենք մի հատ էլ ուրեմն object, որը ունի name Jane, որը ունի age, չգիտեմ, 12, հա, ասենք թե։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Եկեք ուրեմն ստանանք բոլոր անունները այս զանգվածից, բայց միայն այն մարդկանց, որոնք որ 18-ից ավելի մեծ են։ Հա, Այսինքն սա, եթե մտածենք, դա իրականում երկու տարբեր բաներ են, հա, մեկը ֆիլտրացիա է, հա, որպեսի հանենք բոլոր այն անդամներին, որոնք որ 18-ից քիչ են եւ պահենք միայն մեծերին։ Եվ երկրորդ operation-ը դա ուրեմն հետո այդ object-ներից մենք ստանանք անուն, չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք սկզբից object-ներից ստանանք անուն, բայց հետո ինչ։ Եկեք նախ եւ առաջ ֆիլտրացնենք, որպեսզի ունենք ավելի ունենանք ավելի քիչ ինֆորմացիա, որի վրա հետո պետքա հավելյալ processing անել։ Ուրեմն նայեք, people.filter filter-ը վերցնում է մի հատ function, որը արժեք է, val։ Այս այս պարագայում եկեք val չասենք, այլ հենց ասենք այդ object-ը ինչ է, դա այդ object-ը մարդ է, չէ՞, ամեն object-ը մարդի ու ինֆորմացիա է, that's a person։ Եվ վերադասնում ենք այն ժամանակ, երբ որ person.age-ը ավելի մեծ է կամ հավասար, ասենք թե 18։ Ահա։ Սա ուրեմն կվերադասնի մի հատ զանգված, որի մեջ միայն կլինեն այս երկու օբյեկտները։ Եկեք ստուգենք, արդյոք դա ճիշտ է։ Let result result Տեսնենք։ Ու, ոչ մի բան չի երևում որտեվ իրանք sense օբյեկտը երբ որ դու տեքստին ես վերածում ինքը տենց մի մի տեսակ կեղտոտ վիճակա բերում բայց նկատեցիք որ երկու արժեք կար մեջը ոչ թե 3 ու կարելի է ենթադրել որ այդ երկու արժեքները այս երկուսն էին կարող ենք debugger-ով նայենք եկեք debugger անենք ուրեմն աշխատացնենք մի րոպե dev tools-ը բացենք run ենք անում ահա Ուրեմն եկեք սենց անենք, մի քիչ մեծացնենք։ Ահա։ Ուրեմն people-ը հիմա մի հատ զանգված է, որի մեջ կան օբյեկտներ, հա? Այս մի օբյեկտն է, այս մի օբյեկտը է, այս առաջին օբյեկտն է, հա? Ու ինչպես տեսնում եք, ինդեքսները կան, հա? 0-ում կա S, 1-ում կա S եւ այլն։ Հիմա ստեղ ուրեմն մենք անում ենք filter, իսկ հիմա result-ը ի՞նչ է։ Տեսնում եք, միայն Joe եւ Mike-ը, Այսինքն Jane-ին մենք հանեցինք, քանի որ նա 12 տարեկան էր։ Okay, շատ լավ, ուրեմն filter-ը աշխատում է եւ տալիս է մեզ մի հատ նոր արժեք, որը զանգված է, որի մեջ միայն կան այս երկու օբյեկտները։ Հիմա եկեք դա map անենք function Եվ ստանանք իրանցից ամեն այդ այդ արդեն ֆիլտրացրած մարդկանցից ստանանք իրանց անունը return person.name alert result։ Ինչ է, ինչ ենք ստանում։ Ահա, Joe եւ Mike։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք սկզբից ֆիլտրացնում ենք այդ զանգվածը, փոքրացնում ենք, ստանում ենք միայն այն մասը զանգվածի, որ մեզ հետ աճկրում է, հետո այդ եղած զանգվածի վրա մենք ինչ-որ փոփոխություն ենք անում։ Օրինակ, այս դեպքում ամեն օբյեկտից մենք հանում ենք միայն իր անունը եւ տնում ենք նոր զանգվածի մեջ։ Եվ արդյունքը այս զանգվածի երկու անուն է՝ Joe եւ Mike երկու մարդիկ, որոնք որ ուն տարիքը ավելի մեծ է կամ հավասար 18-ին։ Այդքան բան, հույսով եմ սա པարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջում